Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminde kullanacağınız dondurulmuş balıkları yani frozen şekilde size sunulan, taze diye sunulan balıkları nasıl temizleyeceğinizi göstereceğiz. Bu tarifimizde levrek kullanıyoruz biz. Adını Rıfkı koyduk. Güzel bir balık. Küçük, biraz taze, büyük ihtimal çiftlik. Levrek balığı nasıl temizlenir? Şimdi izleyelim.